Компания Auto Enterprise в связи с расширением набирает штат новых сотрудников. Если ты любишь работать с профессионалами и хочешь создавать будущее, тебе именно к нам. Нам нужны iOS и Android программисты, сервер Node.js программисты, конструкторы, промышленные дизайнеры, embedded software разработчики, PCB дизайнер и также мы ценим и ждем хороших электронщиков. Также мне нужен хороший видеооператор. Смотри, осторожно, не упади Доброй ночи. добрый. Добрий. Патрульна поліція, сержант Береженко. Щось нарушили? У вас технічна несправність. Інтересно. У вас не горить лампа лівої фари в режимі ближнього світла. Може дальні, може то у вас на, да- на дальній ліва фара не горить. Давайте мы, наверное, начнем с вас. І що? Начнем с вас мы, наверное. Можно удостоверение ваше увидеть? Перепрошую, не чую. Удостоверение ваше. Ну, звісно. Будьте любезны. Познайомтесь, будь ласка. Но если вы повернете на меня, ну, то я звісно, смогу. ну тільки це, ну звісно, звісно. Що тільки цей? Ну тільки не фотографуйте, не знімайте на відео, якби я ж ваші дані не фіксую там. Не понял, а что мне мешает снимать или фиксировать? Ну, э, Евгений Васильевич. Мені ж не дуже Що хочеться, значить? щоб деякі мої особисті Если вы не, дані- хоч, не хотите, чтобы деякі особисті, не идите в патрульную полицию. Вы сейчас на службе, поэтому дайте мне ознакомиться в полной мере, пожалуйста. Х- Захочу, я сфотографирую. Так, не Ні, ну зах- фотографувати, ну якби. Так, Я, я, ж не ваші понял. документи не фотографую, я ж ваших документів не бачу. А у вас нет оснований их смотреть, начнем с этого. Ну, Не ну, давайте ваши. Мгм. Идите сюда, куда вы пошли? идите все. Чего вы бегаете с автоматом по дороге? Вы хотите, чтобы вас били? Покажите. Ну, не хочу. Ну так а чё, чё вы как маленький? Знімайте, будь ласка. Евгений полицейский, Вереженко, да, да, да. 23. Да, будьте любезны, вы остановили меня. Могу я ознакомиться с фактическими данными? Фактическими данными чего? Моего правонарушения. Ну, Нет. хотите еще с какими-то ознакомиться? Можливо, у вас некоректно працюють. Больной вообще, что ли? момент Куда вы... как я вас зупинял... Можно это увидеть? Хорошо, если было нарушение, я могу его увидеть? Ну, в данный момент я просто вас Просто не надо, это запрещено законом. Вы согласны? Что просто останавливать ночью водителей ради того, чтобы просто поговорить, это запрещено Ну, я, законом. як то кажуть, з вами погоджуюсь. Тогда будьте любезны, если вы остановили меня правомерно, ознакомьте меня с правонарушением. Йдемте на пост- стаціонарний пост, подивимося. Якщо ви хочете, перевірте, я ж повинен впевнитися, правильно? Що у вас є дійсно правопорушення. Можливо, у вас там ви щось перемикали світлофар, чи можливо у вас десь коротнуло. щось. Поклацайте, хотите? Ну, Ну хотите, поклацайте. Ну понажимайте, я вам вот даю возможность. Понажимайте, что вы хотите, понажимайте. так, як у вас дальнє світло вмикається? Ну, Можливо, как, ви у на всех, дальньому как у всех машин у меня вмыкается дальний Да? свет. Я такого еще не видел. переконався, що в даний момент у вас все працює. У Да мене, я знаю, що у меня все працює. Ви мені можете показати, где у меня не работало, фактически? якщо ви хочете ознайомитись, Да. прийдемте, будь ласка, на стаціонарний код перевірити. Бо на той момент я бачив, можливо, десь якийсь дій, у вас автомобіль не новий. Ну, бажаєте, прийдемте на стаціонарний код. Звісно, Пойдемте. Ну, пойдемте, что Зараз. Задумались? Ну, зараз я почую. Можете почекати, службова інформація, вона не для загального Какая доступу. службовая информация? Мы сейчас с вами находимся в процессе рассмотрения административного дела. Пойдемте. Е, Что? Шановний водій, дотримуйтесь, будь ласка. Чего я дистанції, должен де- дотр... де Какой що? дистанции? Что? Яка там камера у нас? Ні, на перехід, добре. Что за театр вы устраиваете? Какая службовая информация? Вы сейчас находитесь в Громадськість процессе... якби Что, як бы шо? повинна знати тільки ту інформацію, так? Да? Какую? яка не підлягає грифу для службового користування. А что, какая-то сейчас была подлягала? В процессе административного дела рассмотрения? Ну, Це є та Ви не путайте, інформація, ні? яка не відноситься в даному випадку для загального знайомства. Ясно. Здравствуйте. Не-не-не, что, мы же с вами не, не, не знакомы. Все в порядке? Нет. Что, лайк? Лайк. Я давно хотел это пообщаться. Спасибо э, большое. Давайте. Вообще класс. Э, Буду наказывать вас за беспричинные остановки. А что в этом доброго? Разве так должна работать полиция в Житомире? Это хорошо, когда так? Ну, Житомир, мы находимся. Ну, вы патруль Житомира? Так, звісно. Ну так знаходитесь, не знаходитесь. Вы отвечаете за Житомирскую. Вы неправильный пароль вводите на видеорегистратор. Он сейчас заблокируется. я не знаю. Я не можу знайти. Помінявся з останнього часу, поки я тут був. Ну позвони на Сачуку, спитай. Він прийде сюди. Не часто, да, доказами знайомите людей? Олександр, як побачиш чомусь? Для вас, Олександр. Давно хотів з вами пообщатися. Чесно. Хочу. Ні, дивився, дивився ролики. Про... Є пару роликів по существу, вообще конкретно по существу. Вы комментарий написали под ним? Я там не зарегистрированный в YouTube. Лайк ставили? Да. Ну вот, видите, как-то удалось вам все-таки лайк поставить без регистрации? Ой, Я, я на печінь складен, я не Я помню. знаю, потому что вы под своими не пишете гадости, под чужими. Я их регулярно просто читаю. Да. Не, ну там есть, не, есть по существу, есть. Ну нормально. Я старался. Е- Не, есть. С вами согласен. Хоче зайти подивитися відеозапис з другої камери. Скажите, вы хоть раз делали? Вот, вы же разошли. Его Что надо? У вас черный экран, что вы пытаетесь Я просто хочу понять, ну, какое количество времени мне понадобится ждать, пока вы освоите видеорегистратор. А можно попросить пока журнал ваш постовой, я заполню? Не можно. Почему? Тому що це постовий журнал. Ну, ну, журнал я могу написать, скаргу. Журнал поста. Я до старшого поста, будь ласка. Так я к вам и не обращался, вы просто ну, ответили. Я же вам кажется це до старшого поста. А ви старший? А кто? Инспектор, я попрошу вас посодействовать, дайте журнал, пожалуйста. Я напишу на вас жалобу. Ну, ну толку от того, что вы будете сидеть эту мышку гладить полночи, вы ни хера в этом не понимаете, я это уже вижу сейчас. То, то что вы клацаете по, по надписи два, два раза до конца вечера, ничего не изменится. Но ну сколько мне надо ждать времени, чтобы вас вы научились пользоваться видеорегистратором? Давайте так, я напишу скаргу, Если у вас другая информация есть, будьте любезны. Я оставлю координаты, высылайте мне, приглашайте в управление, будем рассматривать административное дело. Что толку мне сидеть и смотреть на то, как вы мышку гладите, эту щупаете целый вечер здесь? можете ви розповідати. Ви ж самі хотіли ознайомитись з Я хочу толку от того, что я буду смотреть, Ну, как я вы да. тыкаете в монитор. Но если вы не понимаете в этом, нахрена козе баян? Добрий вечір. Дайте, пожалуйста, журнал, я напишу и поеду. Володимир, Олександр, напишіть, що мені, будь ласка, пояснення, я його собі занесу. А зачем мне это? Мне это журнал. Дивіться, тут журнал, ну такого немає, це як в магазині, як там, знаєте, Слушайте, скажуть, що. вы слышите, ну вы примерно представляете, наверное, ну, наверное, мою деятельность видели. Да, вы да, знаете, я что знаю. я был не на одном посту. Ну, и ну. не на одном посту я в журнале постовом писал замечание, почему я всегда его получал, а у вас его нету. Ну вы старше поста, у вас есть журнал. Мне не надо пояснения, я не пишу ни на кого заявление. Мне надо Я знаю, ваш- що ви заявлення не Вы, зна- вы же знаете, о Ну, каком журнале я говорю. Да. И вы мне его не даете. Почему? Чого ніхто не дає? Ну дайте мне, я напишу в журнале, в чем проблема. Зачем мне бланк пояснений? Поч- Я просто не могу, это же не тайна. Ну, журнал есть у вас, вы знаете. Я напишу в нем, вы мне ответ, я буду к вам заезжать, смотреть, как вы отреагировали. Это же нормально. Так, зараз Олександр пошукає, бо я ж говорю, бачите, кажуть, що може на управу забрати. Ну, Зараз пошукаю. На какую право? Это ваш пост, это ваше самое... пе- Это как книга жалоб в любом Ні, то супермаркете. я це все знаю. Ну, ви, Его не может не быть. Если вы старше поста, вы когда заступаете на смену, вы его якщо він проверяете. закінчився, то значить він може його не бути. Это вот такая книга, вот такая. Да, вот. я Она знаю, что выдается она на такая. год. Я Ни на знаю. одном посту за 7 лет своей деятельности я не видел, чтобы эта книга хотя бы была заполнена больше, чем 8 страниц. Дивіться. Как он у вас Тут закончился? були всі, ну, такі всякі перевірки, ну, що може його було просто забрали. Я ж говорю, я ж Ви когда не заступаєте- то, що ви все можете зі мною навіть пошукати. Не, ну, не, його да нема. нет. Мне достаточно факта, что его нет. Вы, когда заступаете на смену как старший поста, в первую очередь, в том числе, вы проверяете наличие этого журнала и новые записи в журнале. Правильно? Вы же, вы же отвечаете на эти скарги людей. То есть я пишу, вы вышли, вы заступили на смену, открыли журнал, там есть запись, недовольна. Вы на нее ответили. Я це все знаю. Так если вы знаете, как вы сегодня смену принимали, где журнал? Ну вы же как-то заступали на смену. Вас не интересовало просто этот вопрос. Зачем вам этот журнал? Какие-то скарги каких-то маленьких, как они называются, вот эти вот э, водители. Э, точно, водители. Вас не интересовали эти вопросы. Конечно, вас его Я нет. як е, заступаємо сюди, тут є куча журналів, куча машин. <laughs> Я понял. Ну, хорошо, журнала нет. Хорошо, навіть якщо його нет, то ж, ну що ви? Ну что, что, действительно, что я хочу? Действительно, вали отсюда, что ты тут Ні, я не сидишь? кажу вам валіть, ну просто Ну, якщо що я його хочу? дійсно немає на пустоту, що вам зробити ну зараз? Ну, я не Я знаю. ж кажу, за що я казав, ну пишіть. Ну, вас пояснення. наказать надо. Какие пояснения? Ну, вы заступали на смену, вы старше поста. Вы приняли пост. Ну, считайте, что у вас нет одного из инструментов работы. Ну, как так? Його немає тут. Ну, хорошо, если он закончился, он меняется старый на новый. Да, его от саме заповняють, якщо ж дзвонив знову. Одному позвонив, другому. Заповняють? Завтра зранку буде. Заполняют, я вам объясню, что это такое. Это ровно Я знаю, три я строки знаю. и одна печать. Что они Ні, ні, заполняют? Прошивають Да страниці. я знаю, да. Но только для этого уже есть эти, эти книги. Там именно сидит швея, по-вашему, прошивает. Короче, нет журнала, нет ничего. Я вам просто говорю, что, ну, это не дело. Я не вас собираюсь почув, пререкаться. Олександр, я вас буду- почув. я вас прошу, пожалуйста. Я вас почув. Я вам могу оставить свою электронную почту. Если вам не трудно, вы примите меры, будьте любезны, сообщите мне, что было принято к данному сотруднику. Я публикую, что будешь другим Согласен. Здравствуйте. Доброго дня. Мы местами с другом поменялись, потому что у него прав нет. Иди сюда. Иди сюда, не бойся. Макс, тебя, друже, снимала скрытая камера. И факт взятки твой зафиксирован на видео. За что ты бабки берешь? Когда ты нажрешься? Когда нажрешься денег этих, а? Максимочка, куда ты, зайка? Куда ты бегаешь? Можешь это капитал? Можно с вами с Можно, только давай вот так вот поворачивайся, давай. Счастливо. И вам також. Не забывайте про нас. Счастливо.